Oke daripada kejadian-kejadian kemarin yang terjadi di Malaysia, saya berharap teman-teman semua diberikan kesabaran dan ketabahan dan juga banyak sekali bantuan-bantuan yang hadir daripada Aceh, daripada orang-orang Malaysia itu sendiri dan banyak sekali orang-orang baik yang di Malaysia sampai saya lihat juga ada salah salah seorang keluarga bukan salah seorang tapi satu keluarga ini memasak untuk korban banjir yang ada di sana so Masya Allah sangat-sangat bagus sekali dan kita boleh tahu bahwa ketika ada musibah ya kan? Siapa yang akan menolong kita? Orang-orang yang terdekat daripada kita semua. Baru nanti orang-orang yang jauh akan berdatangan macam tuh. Dan so itu masya Allah sangat-sangat apa ya kita tengok tuh macam eh sejuk mata memandang. Sebab apa? Ramai sangat orang yang berbondong-bondong berbuat kebaikan untuk membantu sesama. Ada hikmah di balik semua kejadian ataupun setiap musibah dan pasti ada yang lebih baik daripada yang sebelumnya sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji apabila ada kesedihan di situ ada bahagia, apabila ada hujan di situ ada pelangi, apabila ada panas nanti ada dingin, berpasang-pasangan. Ketika Allah bagi musibah kepada kita, maka yang jelas setelah musibah itu Allah pasti akan bagi kebahagiaan-kebahagiaan kepada kita semua. Dan sekarang pun dah nampak kebahagiaan-kebahagiaan yang mereka tunjukkan kepada kita semua. Nah, di sini guys ada ada sebuah kejadian yang membuat saya tu, Wih kenapa macam ni? apa pesan ni daripada Allah subhanahu wa ta'ala Nah di sini ada Ustazah Asma Harun yang menjelaskan bahawa ada kejadian-kejadian aneh pelik dan dapat meneteskan air mata So apa itu kita tengok video bersama ini daripada MK Media let's go Alright guys, viral di media sosial beberapa video memaparkan keadaan bilik solat dan Al-Quran berada dalam keadaan bersih seolah-olah langsung tidak terkena. Allahu Akbar. Pendakwah bebas Ustazah Asma Harun yang turun padang menyertai misi menyelamatkan mangsa banjir tergamam melihat Al-Quran terpelihara di tempatnya sedangkan keadaan rumah kotor akibat banjir. ya Allah. Masya-Allah. Dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik. Okay. Dalam sesi langsung itu, Ustazah Asma turut menunjukkan beberapa barangan lain langsung tidak basah, Al-Quran juga kering dan berada kukuh di rehalnya seperti tidak disentuh air. Kesan Masya air Allah. di dinding rumah itu menunjukkan berada di paras kepala Ustazah Asma. Allahu Akbar. Sementara itu, terdapat satu lagi kejadian memaparkan keadaan bilik solat yang bersih sedangkan rumah dipenuhi lumpur. Guys, kita tengok di sini Allahu Akbar Allah tunjukkan guys betapa besar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana satu bilik itu, satu bilik itu kotor dan di sebelahnya musala tempat solat Allah bagi bersih. Oh, di ruangan komen orang ramai memuji kebesaran Allah yang Allahu Akbar. tu guys, rumah dia semua kotor kena banjir satu je ya. musola habis. ah habis kan kotor semua Allah akbar jadi macam tak terjadi apa-apa dengan musola ni dengan musaf Quran ni Allah betul-betul jaga Allahu akbar Itulah kalau orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jaga orang tu. Begitupun tempat di mana itu menunjukkan tempat suci, tempat di mana hanya dibuat untuk melakukan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah tunjukkan kat sini Allahu Akbar Bilik semua dah dah dah hancur semua dah. Ah ha, kotor semua dah. Allah. Allahu akbar. Dan isteri tuan ni Ya. Ini uh, apa ni kita panggil uh, a ah, wida. Ah ah. Ya rida rida. Rida tak basah. Ya Allah, subhanallah. Lepas tu musim ni musimat kita boleh tengok Al-Quran ni dua-duanya kering. Aku Allah. ada di mana? Subhanallah. Kali kau kan air sampai tahap mana? Allah aku. Guys, tengok guys, tengok. Air tu sampai dekat atas. Tapi Al-Quran tu dekat situ dan tak basah. Allahu Akbar Mungkin ini pesan untuk kita semua guys Untuk senantiasa menjaga Al-Quran Membaca Al-Quran Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar lillah sekalian bayangkan Aisyah kat ni Saya ingatkan Al-Quran ni duduk tempat tinggi Dan kita boleh nampak meja ni memang selot. Lepas tu mesti nak bayangkan air memang tahap ni dan ini bukan cerita rekaan ke apa dan kita bertemu dengan izin Allah. Ya. Yeah. Semua ada kesan uh, lumpur dan akurat ini uh, subhanallah memang soalannya tidak terkena langsung air. Langsung tidak memang kering, memang terjaga, memang langsung tidak Allah. disentuh air. Masya Allah, Allah kebat. Subhanallah, muslimin muslimat. Uh, ah, kita sama-sama bacakan doa. Semoga kita dapat rahmat daripada Al-Quran. Sama-sama amin, amin, amin. Amin ya Allah. Saya minta semua sama-sama ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina 'allimna منهما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا الله rahmati kami dengan Al-Quran Ya Allah Ia bina cinta tunjukkan rahmat Ya Allah Rizkan kami Apa yang terlupa Carkanlah Kena Yang tak diketahui rezekikan kami membacanya Siang dan malam, siang dan malam Berpanjang siang dan malam Dikan ia hujah kami Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah Di sini masih Allah menunjukkan kebesarannya Ya Karim, Ya Azim, kehebatannya Bagaimana rumah ini tenggelam air Maksudnya sampai paras ini, Tetapi Al-Quran dan juga ridak yang selalu dipakai oleh suaminya Ketika menunaikan salat, pergi ke masjid, ke surau Dan Al-Quran yang wanita ini selalu baca setiap hari Satu juzuk, dua juzuk sehari Allah Subhanallah mungkin asbab istiqamah uh, Apa ni, Puan Hasnah nama pun hasnah yang baik kebaikan hasnah itu bermaksud kebaikan isi istiqamah membelak dan membaca Al-Quran ini dan Allah menyelamatkannya Allah memeliharanya walaupun rumah ini ditenggelami dengan air tidak seolahnya tidak tersentuh dan kita tak tahu bagaimana keadaan ini boleh berlaku Masya Allah Allahu Akbar muslim ni muslimat mudah-mudahan kita dapat yang tibar yang sangat berharga uh, hidup kita, mati kita dan moga-moga kita dibangkitkan. Allahumma ahyina bil Quran ya Allah hidupkan Allah kami dengan Al-Quran. Wa amitna bil Quran dan matikanlah kami dengan Al-Quran. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi Allahu Akbar. Wanita itu tadi istiqomah membaca Al-Quran Menyatu dengan Al-Quran Kalau menurut saya, pandangan saya Allah Subhanahu wa taala tak nak Al-Quran itu rusak. Kalau Al-Quran itu rusak, nanti wanita Makcik Hasna ini tak boleh baca saking cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan rida yang dipakai selalu untuk solat berjemaah, solat ke masjid juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah kepada keluarga ini dan ini merupakan pesan kepada kita semua agar supaya istiqamah dalam melakukan kebaikan-kebaikan agar kita istiqamah membaca Al-Qur'an, agar kita istiqamah salat berjamaah, agar kita senantiasa istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Apabila kebaikan itu sudah menyatu kepada diri kita, maka Allah akan selamatkan kita. Bukan hanya orangnya saja yang Allah selamatkan akan tapi tempatnya juga tempat sholatnya juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kalau menurut saya sebuah tamparan keras dan pesan untuk kita agar senantiasa dirikanlah salat dan bacalah Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an dengan tartil, bukan baca Al-Qur'an cepat-cepatan supaya cepat hatam tidak, tapi bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Banyak sekarang saya lihat anak-anak, anak-anak muda-muda seperti itu ya memang baca Al-Qur'an gitu, tapi mereka tidak membacanya dengan tartil. Padahal di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Jangan cepat-cepat membaca Al-Quran Hayati ulangi, hayati ulangi Dan baca maknanya sedikit saja Satu kaca saja Satu lembar dalam sehari itu boleh Akan tetapi baca dengan penuh penghayatan di situ Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan kepada kita. Kalau hati kita gundah, kalau hati kita teruk macam tu pekerjaan semua teruk, semua yang ada dalam fikiran kita kita stres, bacalah Al-Qur'an dan hayati dan istiqomahlah dalam membaca Al-Quran Setiap selesai solat saja Kalau boleh satu hari satu juz Satu hari satu juz Tapi kalau tak boleh setiap selesai solat Baca satu lembar ataupun satu kaca saja dan istiqomahkan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan turunkan keselamatan kepada kita insyaallah terima kasih sudah tengok video ini semoga kita tersadar dengan adanya kejadian yang sangat-sangat pelik ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuatannya menunjukkan kehebatannya di mana kita yang mungkin iman kita itu tak sekuat orang-orang alim seorang ulama tapi dengan melihat seperti ini maka Allah Subhanahu wa taala ingin seorang hamba ataupun banyak hambanya melihat agar hatinya lebih kuat mencintai Allah Subhanahu wa taala Terima kasih guys sudah tengok video ini. Terima kasih buat teman-teman semua juga yang senantiasa mengingatkan kepada saya dan juga senantiasa mengirimkan video-video baik. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Allahumma rahamna bil Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Jangan lupa guys baca Al-Qur'an sebab Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.